Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu yang ketiga bulan Rajab tahun 1444 Hijrah. hari Jumaat minggu yang kedua di dalam bulan 2 tahun 2023. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masuk di dalam bab yang ketiga di dalam uh, Kitabul Iman Kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah Sifatus Syamsi wal Qamar iaitu sifat keadaan matahari dan bulan pada hari kiamat. Hadis yang ke-100 ni puluh di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah an nabawiyyah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal: "Asy-syamsu wal-qamaru mukawwaran yawmal qiyamah." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 3200. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: matahari dan bulan digulung pada hari kiamat. Jadi mudah kita faham. Maksudnya matahari dan bulan hancur pecah habis. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yang Allah firman di dalam surah Al-Qiyamah. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar dihipungnya matahari dan bulan pada hari itu pecah habis. Lepas tu matahari lain pula tu hai Gitulah. Bab yang keempat. Al-ardu yaumal qiyamah. Keadaan bumi pada hari kiamat. Hadis yang ke-191. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Yaqbidullahu al-arda yaumal qiyamah ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4812 dan muslim 2787 maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah akan menggenggam bumi pada hari kiamat genggam ni makna apa ni genggam kita pergi perenyek ha tu tu yang panggil genggam Hacau habis. Nak beracau dengan tangi. Tapi kita ha ni malah duk kecek di panjang pula. Jangan duk pergi gambar katanya Allah tak ada perenyek dengan tangi dia. Serah pada Allah. Dah Nabi royak lagu tu kita pun peha katanya bumi akan hacau pada hari kiamat. Nah, dan akan gulung langit dan tangi kan, dengan tangi kanenya. Pak kita nak diterjemah lagi mana? Tu hari raya katanya dan akan gulung langit dengan tangan kanannya biami ni serah kepada Allah. Nah. Nah ayat katanya langit bumi hancur habis punuh radang habis. Tak ada cindi yang ada pada hari itu. Lalu dia berfirman, aku adalah raja. Di mana kau raja-raja bumi? Raja-raja bumi ini mati habis. Binasa habis. Itulah Allah kecek bunyi suara Anal Malik Aina mulukul ard Akulah raja di mana kau raja-raja Tak ada-ada atas dunia Tak ada sahabat raja pada hari itu Masya Allah tak. Ini ha, hari kiamat belakang ni Hadis-hadis ni Hadis 192 An Aisyah radhiyallahu anha qalat سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات سورة إبراهيم آية 48 فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط Hadis dikeluarkan oleh Muslim 2791. Maksudnya dari Aisyah. Saya tak terjemah situ tu. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah azza wajalla. Aisyah baca depan Nabi ayat ni. Yauma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Lepas tu ada lepas pada tu wa barazulillahil wahidil qahar. Maksudnya masa hari bumi ini diganti dengan yang lain. Maknanya bumi hancur semua Lepas tu diganti dengan tempat lain. Manusia akan beripung di pada mahsyar. Duk mana pada mahsyar? Ha, itulah digatinya alam lain pula. Dah alam dunia, bitai, matahari, bulan, langit, rutuh habis. Maka akan tu hebuat tempat lain suku pula. Untuk manusia pergi beripung di situ. Demikian juga langit. Langit-langit dan bumi semua hancur. Maka di manakah manusia pada hari itu wahai Rasulullah? Nabi jawab so ya. Sabda baginda mereka berada di atas titi sirat. Nak ayat katanya beripung di pada mahsyar, lepas kena niti belako, Jale belako di atas retok. Ha nak pergi ke syurga dan nak pergi ke neraka. Benar ha tak gambar belako dalam otak kita ni. Walaupun kita cinta nakan secara mana pun, dia tak serupa dengan kita gambar. Royak-royak boleh. Tapi benar hakikatnya sebenar, nanti tengok dengan mata kita sendiri lah. uh, eh, juga. Hak Nabi duk royak katanya manusia beripung di satu tempat, Telanye belakang. Kita gambar sekadar atas dunia ni. Ya. Kalau kita cinta nakan pun, semua manusia telanyir belakang, bawa diri masing-masing. Kau dah tu. Tapi hakikat kita kena pergi rasa sendiri masa kita duduk di pada mahsyar. Susah secara mana? Wallahu alam. Bawa diri secara mana? Patu bawa sendiri. Pas Nabi ada royak lagi. Tiap-tiap orang akan mengarung di dalam air peluh. Setengah orang sekat buku lali, setengah orang sapa lutut, setengah orang sapa pinggir, setengah orang sapa dada, setengah orang Nabi tunjuk ni siapa sini tunjuk ha bermaknanya orang kena duk berenang di dalam air peluh pas cuba kita gambar semua manusia pakak duduk di satu tempat belakang air peluh ngacema busuk la ilaha illallah ha tu kalau gambar atas dunia pun gambar air laut air sungai gitu Katanya kita ada berni air banyak tapi air tak ada ada busuk. Tapi air peluh cuba kita gambar busuknya peluh manusia. Gitulah. Allah dak. Bab yang kelima pula fil hasri. Hal kebangkitan ke padang mahsyar. Hadis yang ke-193. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير ويحشرهم بقيتهم النار ثقيل تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1522 dan Muslim 2891. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dihipung sebelum hari kiamat dan dengan tiga cara. Mereka dalam keadaan sne dan takut. Dua orang menaiki uta, tiga orang menaiki uta, empat orang menaiki uta, Lalu sepuluh orang menaiki utah. Manakala orang-orang lain itu akan dikumpul oleh api setiap masa mereka berada. Sama ada pada ketika mereka tidur di waktu siang, waktu malam, waktu pagi dan waktu petang. Nah, ayat katanya bombing ni berasa sikit lagi. Bombing ni, semua dunia akan tubik asap. Apa tu? bakar dunia orang yang pakat lari belakang mung naik utah mung ada kereta ada mutu, ada apa pakat lari kereta mutu ni dia kena pakai minyak habis minyak tahu kereta ha? naik utah lah pula tak tahu nak pergi mana naik boleh jadi naik lembu naik kubah pakat nak lari belakang duduk mana manusia api asak tu akan ikut dia lari tak lepas Lari tak lepas. Walaupun pagi, siang, malam, api duk ada situ lah, duk helok manusia, helok, helok, helok. Supaya kita gambar Allah ni, duk bakar di, apa ni, di Brazil. Nah, utai besar, hak paling besar sekali atas muka dunia ni, duduk di Brazil. Duk bakar tu, salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat apabila hutan terbakar sama ada manusia cucuk ataupun ia terbakar siat-si di antara pokok kayu dengan pokok kayu tu dia timbunya api sebab udara panah dan sebagainya tapi tu nak ayat katanya sebahagia daripada kita gambar asak-asak yang terbakar di, di satu tempat dia akan likung dunia sebab dunia ni duk musing musing musing musing sebab itulah udara duk penuh duk jadi akar penpit dan sebagainya ni PM 2.5 kalau duk ayat dalam berita negeri tu negeri ni semua tu adalah perbuatan yang manusia duk, duk buat belaka sama ada enjin kereta dia waktu be asak banyak gotu gani gotu gani tapi dia belum pada nak berlaku hari kiamat bombing ni akan berasap seperti mana Allah Taala firman wal bahril masjur air laut sikit lagi akan terbakar Cuba kita gambar. Penpai mai dai kalau dah kita fikir ngotak. Air nak bakar. Padahal air ni dia boleh dap. Dap fai. Tapi sikit lagi. Semua walaupun di dalam laut pun. Akan tubik asap. Terbakar. Pahatah-hatah bombing. Metong putih. Inilah Allah raya. Kita pun kena tamcai tangtai nenen. Katanya walaupun benar ni. Yang mai ถึง tapi sikit lagi akan berlaku sebelum berlakunya hari kiamat dunia tak ada dah molek dunia tak ada molek dah tengok kepada alamat tanda-tanda hari kiamat dunia kau sehari kau pinat kau hacur manusia banyak buat maksiat karuk atas muka dunia ha, tu. ugamu ugamu pun tak ada nak pergi mana dah nak tahu belakang dah sebab kita duduk di akhir-akhir zaman kita jangan lupa bila kita kecek gapo, reng gapo-gapo sekalipun kita kena royak katanya. hubungnya dengan hari kiamat tak jauh, tak lama dah. Berlaku gapo bombing, berlaku rusuh, berlaku um, apa ni bukit runtuh. Bukit berapi, gotu, goning, gotu. Hai pibat yang berlaku di atas muka dunia sekarang ni menunjuk katanya dia sudah pun tua dah. Lepas tu nak pergi kepada hari kiamat. Bunga-bunga hari kiamat sudah berlaku-berlaku dah. Cuma duk tunggu alamat tanda-tanda hari kiamat Hopsah. Itulah duk tunggu. Bila nak berlaku? Matahari naik sebelah lek jatuh. Nah, turunnya Nabi Isa alaihi salam berlaku apa apa ni? Zahirnya uh, eh, Ya'juj Ma'juj Dajjal dan sebagainya. Nah, dunia nanti duk tunggu benda-benda ni. Walaupun ada orang soleh, orang berjuru, orang baik lagi di atas muka dunia, duk ngaji, duk sebar, duk dakwah, duk rakyat. Tapi, kepen suaneng. Tapi manusia duduk atas dunia ni, banyaknya yang kafe, duk buat maksiat, duk semua tu, semua ni syirik dan sebagainya. Dan termasuknya orang-orang Islam kita yang duk buat maksiat diraka kepada Allah SWT. Itulah. Nah. Tak ada kena duk kangun banyak dunia ni. Fikir ambil dunia sebetulnya, mari duk depan kita, kita tengok gambar lalu katanya oh tengok ni panti lok ataupun dunia hok dia buat bulat kita tengok pak, galo lah, gambar lalu oh tengok ni duk duk zina duk mabuk duk kaya pakai badai ada baloh hok tu gepo bomi hok tu duk duk bino duk nanti apa ni nak patna hok tu duk duk kan kago tu goni cuba kita gambar katanya seluruh dunia duk depan kita gapo manusia duk buat hari-hari ada hak baik ada hak ada hak jahat ada muslim ada kafir gitulah dunia tak. Pandai-pandailah kita guna dunia untuk bawa menjadi kita selamat dunia dan akhirat. Akhiratlah tempat lebih baqa'. Baqa' artinya kekal abadi. Itulah yang Allah janji kepada kita semua insya-Allah. Hadis yang ke-164 sebagai akhir untuk kita pada hari ini iaitu nya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhsyaruna hufatan ghuratan ghurlan qalat Aisyah faqultu ya Rasulullah الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذاك Al-Bukhari 1527, Muslim 2859. Maksudnya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi katanya kamu akan dihipung di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam berkaki ayam ni arti tak ada sekasuk tak ada selipar kaki kita betul-betul sebab tu kena tengok atik dah kaki kita tengok hmm, kaki ni lah nak jalan di di padang mahsyar sikit lagi ni bukan nak jalan di senam luang tak jalan di padang mahsyar bumi yang Allah Taala sedia untuk terima amalan tiap-tiap orang balasan masya-Allah berkaki ayat bertelanjang dalam bahasa Arab dia panggil umrah umrah artinya orang-orang telanjang kalau dia orang orang jatuh seorang telanjang dia panggil ari ari artinya orang jatuh telanjang orang tino telanjang ariah Jangan duk tok nama orang tino nama ariah deh. Maknanya ผู้หญิงที่เปลือยกาย ha, walaupun ari saat ni itu dalam bahasa sia itu maknanya om ari maknanya orang yang apa hati murah dan sebagainya tapi kalau dia bahasa Arab ari ai alih royo iaitu nya ผู้ชายที่เปลือยกาย ikutlah nak kosak ke bahasa sia ke bahasa Arab tapi urah dalam bahasa bahasa hak nabi sebut ni iaitu nya orang-orang semua telanjeh belaka. Lepas tu soal lagi dan tidak berkhitan. Tak ada masuk jawi orang Melayu kita panggil. Sebab tu nak hak tok muding, hak bomo kerak kemaluan orang jatah tu kelik mari semula. Kita pun tak tahu katanya tok muding selik dalam batai pisau dulu duduk mana dah. Tapi klik mari semula. Apa tengok pak, hei. klik mari semula hak kawin dulu. Masa duk mengaji tekah po 3, po 4, po 5, po 6 tu tok mudeng kerak, bomo kerak, tau klik mari semula tu. Anggota anggota kita kita tubik daripada perut mok lagu mana? Klik mari semula. Tu nak ayat katanya tak hilal benda tu. Neh tak hilal, sempurna molek semula kepada manusia. Aisyah berkata, dia tanya dak? Saya bertanya wahai Rasulullah, orang lelaki dan orang perempuan saling melihat satu sama lain. Pakak duk tengok belakang jantan dengan tina weh dulu atas dunia tak boleh tengok tubuh. Tapi di pada masa boleh tengok belakang tubuh siapa-siapa telanje habis. Pak ah, tak gerai kau. <laughs> Nak gerai kau mana lagi? Cuba kita gambar hak nabi raya. Nabi jawab kepada Aisyah, perkara yang berlaku pada hari itu lebih penting bagi mereka dari ingin melihat hal demikian. Maknanya tak ada nak tengok dah punggung mung tubuh mung. Mu pun kalau tengok pun tengok pan-pan gitu. Sebab apa? Urus saya pada hari tu orang tak ada dok mikir dah katanya nak mengita, nak tengok. Nak bawa diri masing-masing. Benar dok berlaku atas dunia kadang-kadang dak. Orang bawa beli benar berlaku teruk-teruk. Gom bisa katanya bang ke, gopa bombing. Kadang-kadang orang tubik dengan telanjang, tak khabar diri sendiri katanya dok telanjang. Tu atas dunia baru. Apatah lagi di akhirat sikit lagi. Semua bawa diri di masing-masing. Sebab itulah tiap-tiap orang akan kecek kepada diri dia. Nafsi, nafsi. Diri aku, diriku. Bawa diri masing-masing. Itulah. Kita mari fikir, ha-ha pasal ini, gamalah diri kita sendiri. Katanya, kita kena bawa diri kita. Walaupun manusia ada hak kita kasih, kita cinta. Tapi, hak pentingnya diri masing-masing. Nah, eh, insya-Allah kita sambung semula hadis-hadis ni pada minggu hadapan. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.